सफा दिल चढाउला दिलको देउतालाई म त तिम्रो प्यारा तिमी प्यारी माया देउता सरी म त पुजारी माया देउता सरी म त पुजारी सारी माया देउता सारी अनुहारमा फुल्ने असारे फुल चैतमा फुल्दैन केटी मान्छेको जीवन सार्थक माइतैमा हुँदैन मन परेको फकाउने म त तिम्रो पियारा तिमी पियारी माया देउ सरी म त पुजारी माया देउ म त पुजारी सिजनको हो खुसी लाग्यो मायालुले कुरा बुझिन् मनको जुनी जुनी पाए नि हामी दुई सँगै बनेर बसौँ अब एकअर्काको अङ्गे म त तिम्रो प्यारा तिमी प्यारी माया दु कसरी म त पुजारी माया दु कसरी म त माया देऊ त सारी मत पुजारी माया देऊ त सारी मत पुजारी